Abrazo a la vida para no perder la calma Son tantos recuerdos que se esconden en mi alma Las palabras de mi boca se convirtieron en mi propia arma El cielo o el infierno, no sé lo que me aguarda Me cuido la espalda, malditos madafacas, malditos madafacas Mira mi contenido nunca baja de nivel Sigo siendo el mismo loco que escribe sobre el papel Tarde vine a comprender cómo solo el tiempo vuela De la nueva escuela eso ya lo tengo bien claro no me hables de pistolas y nunca has dado un disparo Yo con nadie me comparo, solo lo hago a mi manera Represento a mi bandera, conectando desde chico Conversando con el micro, tratando de hacerme rico Con estos versos benditos, son historias que yo he escrito solas y encuentro salida, bien metido en la bebida Siempre bien arriba, puto, ya llegó la flaca Así que con cuidado que ya muchos se han llevado Mi vida no es un cuento, no le meto fantasía Tengo en mi brazo tatuado pura pinche melodía Solo miro hipocresía en este mundo tan jodido En el barrio he crecido, de las calles he salido Madafaka ponte al tiro que la vivo bien prendido Siempre con puro bandido Nunca me he vendido, sigo haciendo contenido Berres dile lo que ha sido Que estos malafacas creo que nunca han entendido Ya, nunca han entendido Abrazo a la vida para no perder la calma Son tantos recuerdos que se esconden en mi alma Las palabras de mi boca se convirtieron en mi propia arma El cielo o el infierno, no sé lo que me aguarda Me cuido la espalda, malditos madafacas, malditos madafacas Derritiendo los micrófonos ya los volví mis clientes otra vez de nuevo utilizando bien la mente Pura sustancia en mi recipiente Una dedicatoria de mi dedo pa' mis haters 24 barras como Kobe en los Lakers Pura propaganda, puto sardan en aceite Mi bolígrafo violando a tu libreta 24 siempre Supe salir de ese hoyo a pesar de los ladridos de la gente El corazón tan ya no existen mariposas en mi vientre Las flores del otoño ardiendo en este ambiente No cruces el letrero, dice nido de serpientes Número 23 del paciente Con poco cerebro pero bien inteligente Los golpes de la vida nunca te avisan Golpean de repente Tanto amor jurado en el cerebro de un demente No te dabas cuenta que lo matabas Pero lentamente Navegando contra la corriente escuchando los cantos de las sirenas, mira cómo miente Y la mamba negra quedará plasmada en la duela, pero para siempre. La punta por enfrente, detente, no eres suficiente. No sabía pastel si no sudó la frente. Todos tus regalos te hacen insuficiente. Nunca aguantas la presión y ya llegó la muerte. Abrazo a la vida para no perder la calma. Son tantos recuerdos que se esconden en mi alma. Las palabras de mi arma El cielo o el infierno, no sé lo que me aguarda Me cuido la espalda, malditos motherfuckers, Malditos motherfuckers, malditos motherfuckers. Son Villa, ya, nuevo Chelis, The Game, es el checo R23 en la casa, ya. malditos motherfuckers, Malditos motherfuckers, malditos motherfuckers.